nega kelding hayotimga aytgin axir xato qilib qo'ydimmi berib mehr men adashdim sevgidan sevib seni ko'zlarim bo'ldimi ko'r qay gunohim uchun bu peshonam sho'r bilmadim hech sevgimni ayrildingu qolib ketdi aytilmagan dilda gapim zor bilar eding axir senda edi ko'nglim bor vafo izlab kutar yurak bo'lib umid bor ayrildingu ketding ketding yor qolib ketdi aytilmagan yo'lda gapim zor bo'lar eding axir senda edi ko'nglim bor vafo izlab kutar yurak bo'lib umid bor ko'zlarimni ketding yig'latib ko'rganimda sevgi mazzasin totib juda arzonga baxtimni sotib o'zga bilan toparmisan baxt mayliku meni tashlading ketding yolg'on ila yana kimni rom etding kim ekan u mendayin baxtsiz bilarmikan asl yuzingni afsus ayrildiyu ketding ketdingu yo qolib ketdi aytilmagan dilda gapim zor bilar eding axir senda edi ko'nglim bor vafo izlab kutar yurak bo'lib umid bor qolib ketdi aytilmagan dilda gapim zor bilar eding axir senda edi ko'nglim bor vafo izlab kutar yurak bo'lib umid bor